Et salut à tous, euh, c'est Sky j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, donc euh, sur Survival Modecraft. Pour vous, il y aura peut-être un ou deux jours qui seront passés entre les deux épisodes. Mais pour moi, en fait, là, je le tourne un tout petit peu après. Donc j'avais j'avais miné, enfin un tout petit peu après, quand même relativement longtemps, parce que c'est chiant de miner deux stacks d'opsy. J'en ai déjà bouffé un stack, hein, presque. Euh, j'avais mené deux stacks d'opsy et là je voulais me faire un portail de téléportation. Et donc je me suis dit, je vais me faire de l'enchante et je vais me barrer dans le laser. Donc on va s'enchante, hop, level 1, et puis je fais une obsidian sword, sharpness 1, 15-25. Et c'est pété quand même ça. Hop, sharpness 1, oui, comme vous l'avez vu peut-être, euh, j'ai fait un armoire jetpack, puis, ensuite j'ai fait des free runners, obsidian leggings, il y a un helmet et tout, machin. Euh, je vous dis, je vous dis pas euh, le temps que ça m'a pris, mais ça m'a pris du temps. Projectile protection 2, projectile protection 2, unbreak 1. Voilà. Ce qui est plutôt cool, c'est que regardez. Bon, oula, tu veux quoi là Oh, cool. Bah, c'est parfait, comme ça, au moins, si je suis overkill. Ok, good. Bon, bah, j'ai overkill. Cette épée, overkill. C'est cool. En plus, ça m'a mal visé. C'est cool parce que moi, si je me fais mal, moi, j'ai l'habitude de me faire mal. Et ben voilà. Aussi, regardez, j'ai fait euh, l'osmium compressor euh, en off. Donc euh, voilà, j'ai été chercher de l'opsie, voilà il y en a encore un petit peu un stack dans le coffre. Puis je continue là. Euh, ici, euh, j'ai fait euh, un milliard et demi de pompes. Là, au la base, j'en avais qu'une. Maintenant, je fais une, deux, trois, quatre, cinq. On la voit pas, la petite dernière, mais voilà. C'est un peu dans le noir. Mais donc, voilà. Et puis, oui, dans mon backpack, j'ai aussi ça. Flame Frozer ou Flame ruder Hop Voilà. Donc c'est plutôt cool. Euh, ouais, hop. Tu retournes là-dedans, toi. Je vais pas aller dans le laser avec tout mon stuff. Ce serait quand même un petit peu con. J'ai fait des atomiques à hein, bien sûr. Euh, osmium, osmium, ça va là. Fer, euh, non, c'est pas là, c'est là. Lapis, c'est là. Or, c'est là. Basic control. C'est nulle part. Ça, ça va là, là, là, là. Il faut un petit peu de cobble quand même. Voilà. Et je prends potion. On sait jamais. Euh, c'est plutôt cool. J'ai pas encore été explorer le Nether. Et même pas allumé. Regardez, on va l'allumer d'une manière peu commune. Hop là, voilà, c'est bon, c'est allumé. Allez, salut. Go dans le nether, attendez. Je prends des petites pommes. C'est jamais, on est prêt. C'est parti. Adieu petite maison, je vais peut-être popper dans le vide. We need to go deeper. Aller au fond des choses. Sans arrière-pensée, bien sûr. Hein What Ah non, c'est bon. Ah, ça m'a fait flipper. Ah Ah, le lag est présent. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah, ah si. Ah là, je vais pas pouvoir me permettre de faire le fou dans le laser. Ah oui, en plus, je dois dans distance 8. Hein. What the fuck, quoi. Ah, ouais, on met déjà un petit peu dégueu, s'il te plaît. Animation, ouais, ça, on s'en fout. Quality, bien. Alors, le Nether, mais euh, est chelou. Alors, maintenant En fait, on va mettre, euh, on va laisser en dégueu dans le Nether. Je ne peux absolument rien faire sinon. Alors, oui. C'est quoi ça Nether, osmium, or. Nether, sulfure, or. On prend, on prend. Putain, mais... C'est pas possible, quoi. Ah oui, non, par contre, le jeu est dégueulasse. Alors, si un jour, je prends des dégâts... Ferme ta bouche. Il veut me frapper, lui Merde. Putain, je fais des conneries. À peine arrivé dans le désert, je fais déjà des conneries. Ok, c'est cool. Se barre sur la petite potion d'instant il des familles. Et hop, ta gueule. Alors, alors oui, on peut le mettre en régular, en, disable. Et puis euh, voilà. Attends. Over, voilà. C'est quoi ça Fairy bush, ouais, tu prends. Allez, on prend, on, mine tout ce qu'on prend. ce qu'on trouve. C'est quoi Tented Toil Un petit peu de Nézorac. Un petit peu de Nézorac. ouais, on continue. Ça, c'est quoi ça d'ailleurs Ah What? Trovine. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi ça? Nether Gold Or. Ouais, il me faudrait. Moi, pour mon portail, ce qu'il me faut, c'est de la glowstone. Nether Sulfur, bien sûr. What? What? Pourquoi ça pète? C'est ça J'entends un bruit que j'aime pas trop, nommé Zombie Piggy. Pourquoi ils veulent me frapper C'est pas possible ça. Ah tiens. même au collège on me frappe, maintenant dans Minecraft ça va être euh, victimisation. Alors, on prend la petite hache des familles. Même pas se promener tranquille quoi. les bots, ça me fait sauter les blocs tout seul. Ah, les bots euh, free runners. Alors, le Nether, mais please quoi, il, est, mais... T'as du minerai tous les deux mètres quoi. C'est parti, hop. Putain, mais je vais tous les niquer là. Oh Oh putain C'est quoi ça Manger des patates. Régénérer un peu, s'il vous plaît. En plus, oui, ça va en fait. Énergie, c'est plutôt good. S'il vous plaît, ça protège rien, quoi. Je suis full armure et non. Mais qu'est-ce que... Pourquoi il y a une araignée géante là, du nether là Attends, tu sais quoi Tu sais ce que je vais faire L'araignée géante, je sais ce que je vais en faire moi. Regarde, parce que ça, on s'en bat les steaks. Allez, c'est parti toi, toi, toi, toi, toi Mais elles sont ultra violentes. Mais c'est ultra violent les, les petites araignées de merde là. si on arrive à trouver une euh, forteresse là. Bloodwood. On récolte. C'est dur à récolter. What C'est quoi ce, truc là Ah oui, mais si, Bloodwood, c'est arbre de sang. Et donc, euh, bon bah voilà. Alors aujourd'hui, grands épisodes, hein, je sais pas du tout combien de temps il va durer, et je m'en fous parce que exploration du nether, et puis fuck les rageux, hein, bien sûr. Bloodleaf name. C'est quoi ça Bloodwood toujours récolte. C'est quoi Ça, ça, je vais aller voir. Ça, je vais aller voir, bien sûr. Je me mets pas à terre, sinon... Pourquoi ils veulent me... Non, c'est bon, ils veulent pas me frapper, Ok. Attends, je... bien le nuage. Tu te pètes la gueule, tu poses un nuage. Mm. En bas, j'ai vu une araignée ultra violente encore. On récupère, on récupère. Ah J'avais pas vu, il y avait du feu. Je vais pas activer. Toi, t'es une salope. Tu sais, toi. Oh, c'est quoi ça Blue, ouais, je, je récupère. Hein. T'échantillonnes et puis... Putain, mais... Pourquoi Pourquoi ils veulent me buter Oh, c'est quoi ça What C'est un biome chelou. Elle. Elle. C'est le nom du biome. C'est chelou. Hein. Ah ouais, alors par contre, ne pas faire le fou. Bonjour. Voulez-vous me taper Oh, une forteresse. C'est une forteresse. Putain, salope. que j'ai une larme de gaz. Non, je l'ai pas eu. Elle est peut-être tombée en bas. Ah Je crois qu'elle est tombée en bas. Voilà, Nether Copper Or. On récupère. Fire, c'est cool. J'ai deux trucs, il manque plus que la Nether Wart, et c'est bon. Alors, on va aller par là. mais le Nether, il est chelou quand même. D'accord. Ça m'aura servi à rien. Hop. il y a des nouveaux mobs aussi, normalement, je crois. Je suis pas sûr Non, c'est pas dans... Par contre, il y, a le ressource pack là. Ça fait chelou. Il y en a, il y en a en 32 x 32 et d'autres en 16 x 16. Oh. Moi, je récupère. Hein. Ça, ça peut me servir. Attends, c'est comment qu'on fait Contrôle. Euh... Euh, ouais, c'est ça. Attends. Create waypoint, par contre, c'est W. Zoom O. Attends, voilà, c'est bon. Regardez, là, il y a des champignons. T'as l'impression qu'ils ont fait Hiroshima, le truc, c'est... J'ai bien vu ce que j'ai vu. FDP. It's sand. Putain mais... Ce Nether est actuellement hyper méga chelou. Ah, je l'ai pas pris, faut que je le prenne. Et là, tu vas en dire quoi ça Petite salope. Il peut pas prendre feu Oh la pute Ok, c'est cool, je l'ai géré. J'aurais pas cru. Abonnez-vous. <laughs> ok Ah Ah, j'ai Wither. Ah, le FDP. Ah, le FDP m'a filé Wizard. Ah non, c'est bon. What Ah mais il y en avait un deuxième Ah mais c'est des enculés, ils travaillent en groupe. FDP. Nick Taras. un champignon qui fait la lumière, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'on est dans le désert. Alors, il y a quoi par ici Ok, salut. Putain, mais... On va aller voir par là. Alors, non. D'accord, c'est un super endroit par ici. Putain, mais... Il y a combien des trucs Ferme ta bouche. Patates, manger des patates, faut que je rejoigne. J'ai l'impression c'est Five Nights at Freddy's quoi. non non, heureusement que... Heureusement que j'ai le réflexe de remonter. Hein. Enfin, en même temps, bon, quand t'es dans la live, tu pas pas dire... Ouais, non, bon... Bon, c'est pas grave. Tu fais flipper, toi. Casse-toi. Alors, la Netherwart euh, est actuellement en attente. Veuillez m'en livrer dans les plus brefs délais. Merci. par là. Ah, il y a un coffre. Il a pas de Netherwart. Il y a de l'or. Je prends l'or. Bon, les... Super en pierre, on s'en fout. Hein. Oh C'est bon. La netherwart. Et puis une... Celle de cheval aussi. J'ai de la netherwart. Encore un coffre. Je regarde qu'il n'y a pas de wither. On sait jamais. Ils peuvent popper n'importe où. Attends, on va te prendre un briquet. Là, steel boot. Bon, et ben maintenant faut qu'on retrouve le portail. Et je ne sais pas où il est. Attends, c'est quoi C'est doit être ça. Alors là, il y a le truc. Et le portail doit être quelque part par euh, par je sais pas où. Attends, moi je suis là. Mais je pense le portail doit être quelque part par là fait, j'en ai aucune idée. Puis bien sûr, j'ai pas pris d'opsie, hein. Ce serait trop intelligent. Euh, ouais. Attends, c'est quoi Ça veut dire que... Il faut se diriger par là. Si possible, sans faire de conneries. Ah bah attends. 30 secondes, mec. 30 secondes, il y a des coffres plutôt intéressants. Alors, par où on passe là On peut pas passer. Par-dessus, on peut pas passer. D'accord. Je cherchais la lézard depuis tout à l'heure. Voilà. Enfin, du Soul Sand. Les orax et du caca. C'est bon. C'est super, nickel. Ah mais attends, vais pas explorer par ici. Par ici et par là. On va plutôt prendre celle-là. Là on est à haut. Il faut que je regarde par là. Ah mais attends Pourquoi je fais ça au-dessus de la lave en même temps, moi donc là. Putain, je suis paumé encore. J'aurais peut-être dû mettre l'écho du portail. C'est quoi ça je sais que j'ai pop sur de la Netherrack. Quoi des imps On des cochons. Putain. attendez cet arbre-là, je le connais. En plus, il y a encore la grosse salope d'araignée, là. Attendez, ça veut dire que je suis parti par là. Ouh, ça sent bon, ça. Non, ta gueule, toi. Ah Regardez, on a retrouvé. Non ah, mais putain, mais... C'était... Chire jusqu'au bout, toi. En plus, tu peux rien te balancer. Qu'est-ce que tu vas faire c'est quoi ça Gunpowder Du sulfure, c'est des caca. Allez, à pour Go Go, go, on rentre à la maison Bon, voilà, je pense que l'épisode va s'achever ici. Sur, euh, on a retrouvé le portail et on est content, hein Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et je viens de me rendre compte que, en fait, euh, j'aurais très bien pu tout mettre dans mon backpack, hein, mais bon, voilà. Il faut réfléchir un petit peu dans la vie, Sky Spirit. Et eh ben vous savez quoi Le portail de TP, on le fera la prochaine fois. par contre, on va faire un coffre de Nether. Hop, ça c'est Nether, ça c'est pas Nether, je suis con. Ça c'est... Oh, juste faire quoi D'accord, il y a des strings chelous. Vas-y, ça c'est une Nether Brick, ça c'est là. Euh... Après, c'est aussi ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Euh... Ou pire, tu sais quoi, on va tout mettre dans le coffre. Hop. Bon, si cette vidéo où j'ai pas mal flippé ma race plusieurs fois et j'ai failli mourir beaucoup plus de fois, vous aura plu. Euh, n'hésitez pas euh, à la liker, la commenter euh, pour me dire <laughs> que je, suis une lopette et que ce serait bien que je fasse des jeux d'horreur. D'ailleurs, j'en ferai peut-être un pendant la semaine. Je pense le dernier jour, je ferai un jeu d'horreur. Faut voir. Mais ouais, je pense que je ferai un jeu d'horreur le dernier jour. qui normalement, là, cette vidéo là, je tourne le mercredi jeudi, vendredi, ouais, samedi cette vidéo sort et dimanche je fais une vidéo sur un jeu d'horreur. Voilà. Et moi je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit.